<laughs> 老韩想要体验一下武校的训练方式。武校训练应该很简单啊，老师人都很好嘛，对不对？感受一下在武校里面开关的这种感觉。老师人都很好嘛，对不对？哎，我带个护裆，我得保护好，安全是第一的，对不对？两个人好好压，啊，不要出来，把腿给我分开。待会诉咱拍完之后干嘛去？俺把他赶回去。哎，没事，你多说两句啊。你是这么快就入戏了？王宏伟，过来，你要干嘛？ 上课谁让你讲话的？啊！你在说什么东西？趴下！啊！真的要趴下吗？哦，Yes sir。手撑起来。谁让你这样子趴的？这样吗？对。Boy next door。这么爱说话是不是？啊？不说。喂。Yes。不说的？不说啦。嗯，了教练来了，教练来了。 真的倒，站起来，把搬回来。叶太觉没练过这个，你知道吗？怎么稳不住了？嗯，你干嘛？你干嘛？你真打呀？喂，我我我，你等等，别打，别打了。哎，兄弟们，真的在武校真的是这么训练的吗？你评论区跟我讲一下好吗？